तेरे को नहीं ज्ञान तो बता दे हैं दिल्ली हरियाणा और जयपुर हमारे से ऊपर कोई नहीं है तू जानता नहीं इसके जाने का दुबई में बैठा शकील तक हमारे तो बात करने की सकरा भरा है तू हमने जानता नहीं